onu dole i lako je da ono budu dole. Nemojte stavljati ovako na struk i onda vam se podignu suviše i gore i onda vam podignu lakovi ramena. Znači ovako. Stavljate početnu poziciju. A, probat ćete u ovoj poziciji da testirate partnera ovako gore. Možda manje, nakon. A, zatvori oči. Mora da zatvori oči, pošto oči uravnotežavaju telo i onda narušava ravnotežu i na taj način tera um da se stabiliše da umiti telo, on da se ljulja mnogo. Pa ja te držim, ja te držim ravno. Nije dobro. Nije dobro, zato što on ode gore ovako, a vrati se dole ovako. Znači, težina je dole dižda. I partner to kad diže sa ove strane, <laughs> trebalo bi da imate ideju kao da neko diže i sa ove strane. Provedite. Ovo postane lako. Međutim, sada ćemo da radimo vežbu glavom. Prvo glava pada u stranu, znači tako da znači, ne cimate, nego samo pustite glavu da padne, isključite mišićne grupe i glava kao da se odbila od ramena, treba se vrati, vrati u početnu poziciju. Znači ovo je pozicija 1, 2, 3, 4. A, postoji mogućnost... Ne, ne, ne, ne. Što ne, ne, da Tako. Postoji mogućnost kad vam glava ode tamo, da se podigne ovo rame i tada ste opet slabi prilikom testa. Zato ćete testirati partnera kada mu je glava na suprotnoj strani, suprotnu ruku. Ajde. Već ne san ši, već ne san ši, već ne san ši, već ne san. Da vidite, trebalo bi da nema razlike, znači testirati mene, da nema nikakve razlike da li mrdate glavu ili ne mrdate glavu. Razumete, jel? u ovom, pa ćemo odmah da testiramo treću, pa ćemo se vratiti na drugu. Treća vežba se izvodi tako što glava ide u stranu i kao da se odbila odatle vraća se u početnu poziciju. Znači gledate tačku tamo i tačku tamo, to jest tačku tamo i tačku tamo, znači na ovakav način, vić, mi, sam, ši i tako dalje. Znači kao što ovde nije ovako, vić, kao <laughs> ušinete vrat, da, nego je ovo pa vratite, i ovo je ovo pa vrat. Takođe postoji mogućnost kad da je glava na suprotnoj strani da e, da strana koju testirate ispada. Ajde. Već, ne, san, še, već, ne, san, še, već, ne, san, še, već, ne, san, še. Brojte. Za drugu vežbu glavom ovakav je test, od napred i od nazad, ovo je dobro. E sad, vežba se izvodi tako što pustite glavu da padne dole i kao da se odbila da se vrati nazad, i nazad i kao da se odbila da se vrati napred. Ne cimajte mišićima nego samo pustite glavu da padne. Gledate tačku dole, tačku napred, tačku gore i tačku napred. Znači ovako, ić, mi, san, ši i tako dalje. Kada je glava dole, test je od pozadnji, pošto postoji mogućnost da ispadne na ovu stranu, a kada je glava pozadnji, test je od napred. No? Već, e, san, še, već, e, san, še, već, e, san, še, već, e, san, še,